bideo honetan landuko dituguna ertea dira, ez? Azken aldian gure iztegian enbeste sartu den itxe hori. Erteak enplegu regulazio espedienteak dira, baina aldi baterakoak bakarrik. Horrek esan nahi duena da, denbora zehaztu baterako enpresak aukera daukala guren lan harremana eteteko edo e, interesatzen zaion proportzioan murrizteko. Denbora baterako lan harremana etete horrek esan nahi duena da parentesi antziko bat egiten dela. Guk ez dugu e, lanik egingo, baina kobratu ere ez dugu egingo. Eta aldi berean, lanean ez gauden denbora horretan zehar, ez ditugu esoporrak, ez da parteko pagak sortuko ere ez. Lanaldian murrizten badigute berriz, lan egingo dugu, segokitu zaigun, lanaldi horren e, proportzioa. Kotizatu ordea, baiak egingo dugu. Bi, arte mota daude. Alde batetik, ezinbesteko kausetan oinarritu hau da, gaztelaniaz, porta maior esaten dena, enpresek hau erabiltzeko aukera izango dute alarma egoerak eragindako kausetan zuzenean oinarriturik baldin badago da. E, iztera behartuta egon baldin badira, edo ornitzailerik ez badute, edo e, aurrera duten jarduera zuzenean dugutatu Kasu hauetan, ezinbestekoa den hau da, enpresaren eragin gunetik kanpo dagoen nenean, enpresak ez du artean negoziatzeko aukerarik edukiko, eta gizarte segurantzako kotizazioak ordainduko ditu e, e, gizarte segurantzak berak. Horrek ez du esan nahi guk ez diogunik enpresari aldarrikapenik edo behar hau da. E, oporrak eta, eta parteko pagak e, berdin mantentzea, e, e, soldata osagarritzea eta bar, gu saiatu behar gara ala ere e, gure egoera hobetzen. Bai, bigarren kausa izango litzateke e, arrazoi ekonomiko edo teknikoetan e, demagun kasu honetan adibidez, e, ez dagoela ezinbesteko kausarik, baina alarma egoerak sortutako egoeran ondorioz, ba, ekoizpena asko jitzi dela. Kasu honetan ere, erte egin izango litzateke, baina kasu honetan, oiko erte baten aurrean egongo gineateke, eta enpresa bai egongo da, e, bai kotizazioak ordaintzera behartuta, baita langileokin negoziatzera ere bai honek printzipioz jartzen gaitu, pues, lehen aipatutako aldarrikapen horiek aurrera ateratzeko egoera edo puntu hobe baten aurrean. Bai, eta oso garrantzitsua da, e, nahiz eta saldu diguten erteak enplegoa mantentzeko mekanismo bat direla, benetan ertek egiten duten artelako krisi honetan sortutako sama guzti hori ongan jar. Orduan, zer gertatzen da arte bat indarrean dagoen bitartean. Zer iru sarrera ditugu e, bizi irauteko. Ba joango gara langabezira. E, langabezia izan daiteke. osoa kontratua eten den kasuetan, eta lanaldian murriztu duguten kasuetan, kobratu halko dugu murriztu dizkiguten orduei dagokien langabeziaren zati proportzionala. Salbu espeneko neurri bezala, kasu honetan e, guk ez dugu tramitatu beharko, langabezi hori, artearekin batera automatikoki tramitatuko digute, eta e, beste alde batetik salbuespen ere bai e, langabezi honek ez du korrituko, hau da, orain arte sortu dugun langabezi poltzatik ez ditugu hor egunak gastatuko, baizik eta berriro langabezira goazenean mantenduko da orain arte neukan bezala. Honez gain, e, erte egoerek norberaren eh, baldintzen arabera sortu ditzakete oso egoera desberdinak, gurasotasun ba gaude, e, bajan bageun den artea baino lehen, edo ondoren hartu behar baldin bat, e, eh, kontratu, errelebo kontratu batean baldin ba gaude, eta bat, orduan, olako kasuistika desberdinetan itzen guruko informazio zehaztagoa topatu alko duzue bizilan.eusen.